तृतीयदन्तो नागिध्वनिमाय अगान्नावाय निस्थापयामि चतुर्थन्तो धूमायमाको ममावाय निस्थापयामि पञ्चम सप्तम तन्तो निराजमानि रमावाय निस्थापयामि अष्टम तन्तो नवम तन्तो निषेभ्यो ओम मनो दुर्गुणवदानाय शुभदानोम प्रतिष्ठात् ग्रन्थमध्ये ब्रह्मैरः अवयं स्थापयामि विष्णुर्नः अवयं स्थापयामि हैं बोरी में भर देंगी हाँ बोरी में भरा समझ ना ओम एक एक एक, एक आपको हो गया क्या ओम भो इकामयो भोजान उजेर धानन महिरणाय चतुर्थे ओम ब्रह्मदुजानम प्रभवान प्रजाति देवदहत त्रिकोणेन वहाकविज्ञाकुमाशेषात् सतयोनिवसतिहामिदमिषुमिषप्रमेत्रेधानिकृतेपदाम्बात् समूहमसमाकुजुरेश्वाः नमते नमन्यौ दोतिघे नमः ब्रह्मणे नमः विष्णवे नमः रुद्राय नमः गन्धातृत्वाय समर्पयामि भाई जिनके पास जल नहीं हो जल दे दो पात्र में ही छोड़ना है अपना पात्र सामने रखो बोलो ऊपर आ ना गुरु चलिए जल जो है झुक कर डालना है कि झुक कर डालना तो पात्र में गायत्री नमस्कारान समर्पयामि पुण्यं पुण्यं दीर्घमायुरसुरि भवन्तो ब्रुवन्तो अस्तु दीर्घमायुः निर्विघ्नमातो दुमुखाय ग्रन्थशाकृतो वजुकर्णकः लम्बोदर द्रविडो विघ्नाथो विनायकः धम्रकेतर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि अपरे दुनियावि नित्यानन्दे तनो हरे तदेव लग्नां तदेव देवादारामलं त्वमलं दुदैवात् विद्यामलं देवमलं दुदैवालक्ष्मी पदेन्द्र निवरास्वरामि रामतो राम दोतो राम तुलसी राम पराजय स्वामी निवरस्वामोदय सोदराग्रह यद्रयोगे गुणाग्रह चौद्रवादोग्रह रुद्रासे विचोरभूते सुभाने त्रिमुद्रिमुमाग्रवीर्वारम्भकार्ये सूचयते भुवनेग्रहात् देवादिहुन्दराधिक्यं ब्रह्मे साधकराजात् विनायकं गुरुं भैरं नमो विष्णुमहेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यात् सिद्धये सिद्धिबुद्धिसत्त्वयुतान् महागणपते नमः नन्तान्तिकोटमस्कारान् समर्पयामि हे ओमापोहिष्टामयो भुवस्तानूर्जे ददातन महेरणाय चक्षसे श्री इदमर्घ्यं दत्तं नमः ॐ जो वः शिवतमो ओम श्री सूर्याय नम इदम इदम दत्तम नम ओम तथारंगनामो यक्षयाय किन्नता आपोदन यथा च महत् श्री सविता सूर्यनारायण नम इदम नो वेगवदेव पायुर्भिर्मघोनो सुगन्वसुगन्ध्यात् स्वाकातो पशुकमये गवामशिमे कपूर्समानसौहृदे स्वाहा ॐ यमायुर्वाङ्गिरसुदे विद्रिमदे स्वाहा स्वाहा घर्माय स्वाहा घर्महारुदे स्वाहा ॐ असुन्दन्तैजमानविचुते निषेप्यावन्वहेदर्शोत् अन्नवसुनिशिखाते ज्ञानमो देवि निर्देतुभिमस्तु स्वाहा ॐ दुर्वाजानुद्रमणा वन्दमानसुदाते विद्रमणोत् आगे प्रदीक्षिणा करके जहाँ बैठे थे वहाँ वापस बैठ जाइए नमः समर्पयामि नमः समर्पयामि इधर ब्रह्म पात्र रखा है दक्षिण में उसका भी गंधाक्षर पुष्प करना है तत्सत्सर्वेवहूतम् पुरसा सुगुरमुच्चरतः पश्येम शरद शताञ्जीरेण शरदः शतपुतृणयाम शरदः शतम् प्रवयाम शरदः श्याम शरदः शतं भूयश शरदः सतातः कृष्णेन रजसः प्रदानो निवेशयन्नमृतं मृतं च हिरण्येन सविता रथेना इवान् गुरुक्तमिति वामदेवः ऋषिः कृष्टुच्छन्दः मेखला देवता मेखला बंधने विनियोगः छोड़ दीजिए जल स्पर्श कर लीजिए एवं दुरुक्तम परिबाधमानावरण पवित्रम पुनीतमागदान प्राणा प्राणाभ्याम बलम आगदान स्वाद देवी भगदावल मेघे अम्मान आचम्य हान तीन बार आचमन करिए सीधे हाथ में जल लेकर तीन बार दीजिए ओम शिवाय नम स्वाहा ओम नारायण नम स्वाहा ओम माधवाय नम स्वाहा गोविंदाय नम हस्त प्रक्षाल्य चलिए सभी वोटों को अपने ऊपर जल का प्रोत्साहन करिए ओम पवित्र पवित्रेण पवित्रेण पवित्र परे आचन्य है तीन बार सीधे हाथ में जल लेकर पीजिए तीन बार सीधे हाथ में जल लेकर पीजिए ओम केशवाय नमः स्वाहा ओम नारायण नमः स्वाहा ओम माधवाय नमः गोविन्दाय नमः पौरक्षाल्यः हाथ जोड़कर गणेश जी का स्मरण करिए हरे ओम महत ओम देवता ढो नम कुल देवता ढो नम ग्राम देवता ढो नम ओम स्थान देवता ढो नम वास्तु देवता ढो नम ओम सदोका इंद्र सकलो मर्ते सोमं देवता दूर विद्वान्नाथ जय सदेन्द्र प्रमुख भयंकर उपनिषदो नः स्वाहा ॐ यमायुवाङ्गिरसते विधिमते स्वाहा स्वाहा घरमाय स्वाहा घरमहापिधे स्वाहा ॐ तारिखिरसमते स्वाजितया स्वाहा ॐ पितामसोदसते पारमधेय स्वाहा स्वाहा स्वाहा ओमिदां विशुक्रमे स्वाहा ॐ ख्यातारमिन्द्रपवितारमिन्द्रको हवे हवे गोकुसूरमिन्द्रं मन् प्रमयामि सुब्रं पुरोहतमिन्द्रकुसो स्वाहा ॐ अदितेरासासञ्जान्याग्नेवः पूगादिधर्माय दिवः ऋषिका बभूवस्तामातेजुहोमसन्नो सुभयकूषामुपतयो श्रेणाम स्वाहा जय जय च पृथिवी स्वाहा ॐ ब्रह्मा